लड़का पसा के चाल पीला मारे आई थी तमन्ना बोतियती समनवा आई थी वीडियो कॉल में राजा आज लवर रे ऑर्केस्ट्रा बजा No. संतोष राज संतोष राज संतोष राज संतोष समुदाय हो आपको संतोष राज संतोष राज संतोष राज संतोष राज DJ Wick Yadav, K. Raj Santosh Raj Santosh Raj के भी उसे प्यार कर गम हमारा रहे जब Thank you. DJ Vivek Yadav, A. Raji